Readme-konseptissa niin se, meillä on työkalut sen työn tekemiseen. Siinä on digitaalinen järjestelmä, joka auttaa asiakastyössä ja se auttaa niitä valmennettavia osallistumaan tähän prosessiin. Ja se auttaa osoittamaan niitä hyötyjä, joita valmentamisessa on ollut asiakkaalle. Ja se on mulle ollut tosi tärkeää. Mutta sen lisäksi nämä ratkaisukeskeiset menetelmät, joita me sovelletaan itse siellä valmennusprosessissa, niin auttaa työntekijöitä ja johtoa oppimaan taitoja, joita tarvitaan nykyajan työelämässä. Muutos on jatkuvaa ja rakennetaan koko ajan uutta. Ja mä oon nähnyt, että Redo konseptilla saadaan kaikki mukaan. Ja, ja se on ollut todella innostavaa ja, ja mä haluan olla mukana kehittämässä Redo konseptia edelleen muiden kanssa. Ridiumiin valmentajana olen päässyt työskentelemään erilaisissa työyhteisöissä ja erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Se on ollut todella hieno homma. Ja mulle tulee mieleen yksi esimerkki, missä mä työskentelin startup-yritysten kanssa. Ja se oli tosi innostavaa. Siellä oli paljon semmoista uutta nousemassa ja ihmiset tiimiytyi, ne teki yhteistyötä ja, ja tota, siinä valmennuksessa me käytettiin räppiä ja sitten menetelmänä. Mä oon itse tehnyt räppiä jo yli 25 vuotta ja mulla oli sitten siinä valmentajakollegana kehitysvammainen räppäri. Ja se oli ihan mahtava konsepti. Kaikki ihmiset lähti mukaan ja, ja Redo konseptissa me työskennellään erityisryhmiin kuuluvien taiteilijoiden kanssa, niin se on meidän vahvuus. Sillä me voitetaan, koska se on se, se moottori, millä, millä saadaan kyllä ihmiset niin kuin varmasti mukaan mä haluan olla mukana rakentamassa tasavertaista maailmaa, jossa kaikkien taidot tulee käyttöön. Ja sitä Redo Me tekee. Me ollaan rakentamassa parempaa maailmaa. Tuu säkin mukaan.